Signor Antonio? Signor Antonio? C'è una sorpresa per te. Non mi sento bene, lasciami. C'è un parchetto della Sardegna. Dai, alzati. Non puoi stare sdraiata tutto il giorno. Poi il medico si arrabbia con me. Guarda. Nella Sardegna. La Sardegna. contiene DVD. Ma chi lo spedisce? C'è scritto qui, guarda, Carlotta Sanna. Carlotta. Metta mia. Come? Carlotta, eh, mia nipote. Ma sta registrando. Prova, prova. Ciao zio, sono Carlotta, la figlia di Francesca. Ti ricordi? L'ultima volta che ci siamo visti ero... ero un po' piccolina, avevo 5 anni. Sono cresciuta, eh? Come a me non ti sei fatto più sentire, non ti manca neanche un po' la Sardegna. E almeno però potresti farti sentire ogni tanto, eh? Lo sai che ho la passione del cinema? Mamma mi ha comprato una videocamera e così sono andata a Santo Lussurgiu Precisa. e ho fatto delle riprese delle cerimonie della Settimana Santa. E mamma mi ha detto che da giovane facevi parte della confraternita del Rosario, così ho pensato che ti sarebbe piaciuto vedere il video. Quindi non so, spero che ti piaccia. Un abbraccio, ciao! Questo è Peppe. Come sei invecchiato, è ancora lì. Ma sono amici tuoi? Eh, amici più che amici, siamo confratelli, molto più che amici. Questo è scravamento, questo. Qua. Come? Scravamento. Si scruvamento? No, scravamento vuol dire schiodare il Cristo dalla croce. Ecco, questo è sul concordo e sul rosario. Eh, cantavo anch'io su un concordo quando stavo a Sant'Lussurcio. Signor Antonio! Eh, e eh, cantavo anche bene. Eh. piaciuto? Avevo altri filmati sulla settimana santa, ma visto che ci mm. sono volevo farti vedere qualcosa di più vivace. <laughs> Un'altra opera prima della futura regista. Ma che belle maschere! Eh, questa è Sasartiglia eh, che si svolge a Ristano, è una sorta di giostra medievale. Questo è su Compoitori, Ecco che adesso benedice la folla con sapipia del maggio, eh, questa, vedi quelle cose viole, sono viole mammole, eh, si sente un dio in terra. Ma è bellissimo, e ai eh. cavalli cosa fanno? Una gara? Perché fanno, eh, sì, una specie di giostra, devono infilzare con lo stocco la stella che sta <laughs> nella strada. I tamburi! I questi sono i tamburini che danno il via alla corsa, ah! ecco vedi, questa è la corsa. It's amazing! E questi ci sono. Is it strange? Queste signorine che hai appena visto dicono che ti conoscono e ti mandano tanti bacetti. <laughs> Scherzo, basta così. <laughs> Fatti sentire quando hai tempo. Mamma dice che sei molto impegnato, ma 5 minuti li trovi. Adesso l'ultimo video, promesso. I fuochi di Sant'Antonio. L'ho girato a Norbello dove vive il mio ragazzo. E beh, ormai sono una signorina, eh. Lo riconoscerai, è quello che sono la fisarmonica, è bravissimo ed è anche il più bello di tutti. Sono innamoratissima. <laughs> Fatti sentire, ti aspettiamo se vieni. Ciao, un bacio grande. <laughs> Eh, invece questo, sì. questo è il, il, fuoco di Sant'Antonio, e eh, si svolge il 17 di gennaio, è una sorta di rito propiziatorio per scacciare mm, i demoni, insomma, è un propiziatorio per la buona nata ma che bella musica! Eh, è bellissima. E tutti ballano? E eh, tutti ballano, e eh, anch'io ballavo. Anch'io parlavo, sì, quando ero giovane. Ed ero anche un provetto ballerino, ero bravissimo. Non riesco a immaginarlo, signor Antonio, tu che balli. Eh sì, non te lo immagini? Eh, sembra il ballo no, ma, ma sì, che ti faccio vedere, dai, vieni, va bene. I can't here. oh my god, what are you doing? I can't do this, non ci riesco. Allora, con me ballerai sicuramente molto bene. Signor Antonio. Vedi, vedi che stai guardando. dándole mía, aquí ya no y te bella Canto canto tu Cantas Canta soy el mío ser graciosa. Y te bella Canta, soy el mío. rosa colorida che tu vuoi attraere